小心衣服。在国内其他城市都很少吃到这么地道的牛肉面，两碗兰州牛肉面，两盘小菜儿，一百零六元人民币。大家觉得价格怎么样？